Asiakasarvotyökalu on hyödyllinen sekä asiakasymmärryksen analysoinnissa että työpajatyöskentelyssä. Asiakasymmärryksen analysoinnista tätä voi käyttää niin, että esimerkiksi purkaa kaikki haastattelut ja, ja tunnistaa, että mitä tehtäviä asiakas halusi tehdä, mitä hyötyjä, mitä onnistumisia hän kaipas ja, ja sitten mitä murheita hänellä oli. Ja näiden pohjalta voidaan sitten lähteä miettimään tarkemmin, että et miten vastataan asiakastarpeisiin ja, ja miten sitä arvoa tuotetaan. Eli, eli millä hyötyä saadaan, millä niitä murheita poistetaan ja sitten mitä käytännön tuotteita ja palveluita asiakkaalle tarjotaan. Työpajassa tätä kannattaa myös kokeilla, eli tehdä ensin oman näkemyksensä siitä tämmöinen hypoteesi asiakkaan tarpeista ja sitten sen jälkeen mennä keräämään asiakasymmärrystä ja viimeksi vertailla, että onko oma näkemys asiakkaalle muodostuvasta arvosta sama kuin se, mikä on sieltä asiakkaalta asiakasymmärryksen avulla kerätty.